Для хорошего поиска утечек антифриза в антифриз желательно долить средство, которое называется вот так вот, или его аналог. На автодоке стоило 500 рублей, доставка 15 дней, в общем долго. Средство для поиска утечек, концентрат. В 10 литров антифриза я плюхнул и полез искать течь. Выключив свет, видно замечательно, что сейчас и продемонстрирую. Помимо средства понадобится еще ультрафиолетовый фонарик, наподобие вот такого. Но лучше, естественно, иметь с направленным светом, потому что такой рассеянный им в уголки не залезешь, немножко неудобно. Но, ну, как говорится, на безрыбье и рак рыбы. Я обошелся этим методом. Лампу сниму, как она выглядит. Вот, вот это белое, это уходил антифриз. Турбина просто это отбрызки. Вон. Сейчас не видно. Вот. Вот патрубок течет. Таким методом мы проверяем.